Всем привет, меня зовут Виталий. Сегодня мы будем разблокировать Windows. Э, хозяин ноутбука принес мне его и сказал, что Windows не загружается, так как выскакивает окно, сообщающее о том, что Windows заблокирован. Вот, давайте посмотрим, что у нас здесь такое. Ну, вообще, если погуглить маленько в сети, таких случаев очень много – ну как правило, здесь информируется о том, что пользователь совершал какие-то неправомерные действия в интернете и обвиняется в нарушении закона. Причем э, никакой привязки к какому-то определенному закону нет, просто указывается, что э, действия противоречат УК РФ. И самое то, что интересно, указывается номер телефона оператор Билайн, можно посмотреть, и предлагается на этот номер закинуть сумму, причем 2000 рублей. Раньше это было значительно меньше, там где-то рублей 400-500. У меня уже такой случай был, я там особо заморачиваться не стал, просто снес операционку, все поставил по новой. Вот, но здесь мы попробуем э, именно снять блокировку для того, чтобы получить доступ нашей операционной системе и к тем данным, которые э, есть. То есть форматирование в этом случае нежелательно. Обойдемся без него. Также, что еще здесь? Ну, здесь э, еще такие угрозы есть, то, что в течение там 12 часов с момента появления данного сообщения не будет, а если не будет введен код данные, включая Windows, будут удалены, это так, тогда. И попытка переустановить систему приведет к нарушению работы вашего компьютера. Ну, в общем, это все бред, ничего от этого не будет. Это просто запугивание именно для того, чтобы вы побыстрее э, сбегали и закинули этим уродом денег. Ну, давайте посмотрим, то есть э, компьютер загрузился, сразу выскочило вот это окно. Курсор мыши ограничен, то есть э, перемещение мыши ограничено вот именно областью ввода кода, который якобы вам кто-то пришлет после того, как вы на этот номер закину, закинете там денег. Этого, естественно, не произойдет. Может, если пришлют какой-то код, он не сработает. Так, давайте посмотрим, что можно сделать. То есть курсор э, в данной ситуации полностью бесполезен. Будем действовать Э, с помощью горячих клавиш. Нажмем Ctrl-Alt-Delete. Э, вот, то есть он, система выходит э, в меню, но опять же курсор здесь ограничен именно той областью, которая была в предыдущем окне. Это нам не позволяет выбрать некоторые пункты меню, но мы будем действовать стрелкой, стрелками вверх-вниз попробуем поменять пользователя. Вот, выбираем пункт «Выйти из системы». Так, все, вышли из системы. Здесь мы видим, что учетная запись номер один, единичка. Стрелка мыши теперь уже у нас полностью передвигается по всей области экрана. То есть сейчас мы понимаем, что у нас просто заблокирована учетная запись. Скорее всего, если бы существовала какая-то еще одна учетная запись, возможно, мы могли бы в нее э, загрузиться. Так, что мы можем сделать в этом окне? Ну, здесь мы можем просто либо перезагрузку сделать, завершение работы. Также дает поменять э, раскладку языка русская, английская. Специальные возможности использовать. Ну, в общем, все остальные функции работают. Перезагружаем компьютер. В данном случае ноутбук. И при загрузке нажимаем F8. подождем, пока он завершит работу. Вот, начинается загрузка, нажимаем F8. Все, теперь мы можем выбрать варианты загрузки. Выбираем безопасный режим с поддержкой командной строки. Если загрузиться просто в безопасный режим, там выскочит то же самое окно, блокировка, ничего нам это не даст. Поэтому загружаемся именно с поддержкой командной строки. сейчас наша задача получить доступ к панели управления. То есть э, из панели управления мы сможем уже как-то управлять компьютером. Получить доступ к панели управления мы сможем э, как раз с помощью командной строки. Вообще командной строкой в, в, обычных ситуациях, я думаю, что вообще никто не пользуется. Но вот как раз в таких вот критических ситуациях она единственный способ, который может что-то сделать. Так, вот, командная строка нам доступна. Загрузился безопасный режим, и причем блокировка не срабатывает. Дальше набираем команду контроль панель. Нажимаем Enter. Ну вот теперь мы видим привычную для нас среду обитания. Создаем учетную запись. Вот видим как раз э, запись э, под номером 1 администратор. Э, она присутствует, но она заблокирована. А, теперь нам нужно создать еще одну учетную запись с правами администратора. Давайте ее назовем админ. Админ. И наделим ее правами администратора. Создание. Все, теперь у нас есть две записи. Учетная запись гость отключена. Теперь перезагрузим компьютер. Загружаем все уже в обычном режиме. есть, э, создав учетную запись дополнительно, мы, конечно, не решаем проблему блокировки компьютера. Мы всего лишь получаем доступ, альтернативный доступ. Ну вот, теперь мы видим, что наша учетная запись появилась. Давайте в нее загрузимся. Конечно, э, проблема не решена, нужно устанавливать э, антивирусную программу и пробовать полностью вылечить систему, потому что существуют файлы где-то, они сохранились, которые могут быть повторно запущены. И новая учетная запись также заблокируется. Так, ну дальше я уже буду снимать не с помощью камеры, а установлю программку, э, буду делать захват экрана, так будет Э, гораздо качественнее и будет видно полностью все. Вот сейчас вот я вижу, что у меня нижняя панель вообще не отображается, ни значки, ничего на ней не видно. Ну, это будет во второй части. То есть мы... Сейчас я посмотрю. Не имеет антивирусной защиты никакой. Все, во второй части э, установим, попробуем бесплатный антивирусник. И выявит ли он какие-то вредоносные файлы. Всем привет, меня зовут Виталий, мы продолжаем. Вообще данное видео планировалось в двух частях, но я этого делать не буду, в принципе и так все понятно. То есть мы получили доступ к операционной системе, э, к нашим файлам. Э, дальше э, сейчас я прокомментирую просто дальнейшие действия. Устанавливаем бесплатный антивирусник и еще одну небольшую программку, которая поможет навести элементарный порядок хотя бы в компьютере. Вот. Э, с помощью этой программки антивирусника мы, э, нам удастся выявить 6 зараженных файлов. Он благополучно их вылечит. <clears throat> И а, мы перезагрузимся уже в э, тот профиль, который был заблокирован, и с помощью него удалим вновь созданный. Ну и в дальнейшем могу сказать, что данная операционная система она работает, никаких блокировок больше не выскакивало. Конечно, это не единственный способ. Способов э, излечения такой проблемы несколько. Можно в интернете все это дело посмотреть, изучить, хотя бы на будущее, чтобы если, мало ли, вдруг что-то подобное приключится с вами, чтобы вы знали, что э, можно с этим бороться, и причем такими, можно сказать, простейшими методами. Э, на официальных сайтах антивирусников больших есть тоже упоминания об этих проблемах. Там есть даже некоторые коды, которые можно ввести. Ну, возможно, это тоже поможет. Но ни в коем случае не, не поддавайтесь угрозам никаким и не отправляйте никуда ни на какие номера деньги. Всем спасибо. Надеюсь, что данное видео будет вам полезно. Э, подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Всем пока! Добро пожаловать в программу «Аваст». Сканирование завершено.